Всім привіт, друзі! Сьогодні в нас відео з електрикою, сьогодні в нас відео з акумуляторами, а саме відео про те, як же ж відновити їхню роботу, якщо акумулятор, ну, скажімо так, здох. Бо по-другому це не назвеш. Даний акумулятор, зараз цей, що стоїть в тазіку з водою, він е, переплюсовувався і на 8 вольтах він перестав заряджатися. Е, Іншими словами, в нього замкнуло декілька банок. Е, Тобто. Що складається акумулятор? 6 банок по 2 вольта, 6 батарейок по 2 вольта, послідовно між собою з'єднані, і це утворюється акумуляторна батарея. Е, в нормальному стані вони всі між собою працюють. Але після переплюсовки одна якась банка замикає і просто починає як провідник працювати. Тобто вже не 6 по 2, а 5 по 2, 10 вольт, або там 4 по 2, 8 вольт. І таким чином дві або одна банка, ну в даному випадку я про цей акумулятор розказував, вони не працювали. Е, думали, як же ж оживити цей акумулятор, нам же він потрібний, щоб він працював. Поставили його на зарядку маленьким-маленьким струмом 70 мА. При тому, що ємність даного акумулятора 7 Ах, то струм зарядки максимальний повинен складати 700 мА, тобто 0,7 А. А ми йому поставили 70 мА замість 700. Е, він простояв півтора місяця на зарядці. Це йому не помогло, він все одно не хотів працювати. Думали, як же це зробити, і тоді в інтернеті знову ж таки видивили цікаву схему, що якщо поставити його через ось таку схему на зарядку, е, таким чином, щоб зарядка була довше, а розрядка була короткочасна, то в е, скажімо так, теоретично він повинен розкачатися, грубо кажучи, і знову почати працювати. Цікаво звучить, правда? От ми і вирішили перевірити цю схему. І що ж тут цікавого, скажете ви в цій схемі? Цікаво те, що воно все саморобне, і воно працює, і воно справді працює. Що складається схема? В даному випадку у нас є блок живлення. Блок живлення 15 вольт 2 ампера. Е, але це не має значення, так як у нас далі стоїть DC-DC який вміє тримати і струм, і напругу. Огляд на цей DC-DC з посилання на нього я залишаю в описі, зайдете, подивитесь. І силочки на всі предмети, які тут є, тобто вольтметр, радуїнка тому подібне, також будуть в описі. Кого зацікавить або кому щось буде потрібне, будь ласка, це для вас, любі друзі. Так от, у нас є. Мозок цієї всієї схеми це Ардуїна. Здається, нано. Я не пам'ятаю їх назв. Е, так от, Ардуїнка записана таким чином, е, програма, Е, що е, вона дає зарядку на акумулятор до тої пори, поки не врівноважиться напруга. Іншими словами, малюємо графік. Як бачите, я вже пробував попередні дублі розмальовувати, але в мене нічого не вийшло толком пояснити, тому я зараз знімаю ще раз. Так от, коли ми е, давайте У буде напруга. Наприклад, там 12, 13, 14 і тому подібне. Коли ми вмикаємо зарядку, звісно напруга стає рости. Вона може падати, так як струм. Тобто напруга буде коливатись. Це час. Напруга буде коливатись. І Ардуїна чекає того моменту, ось як бачите, і дротик, е, завдяки якому тобто це аналоговий вхід завдяки якому там резистор з конденсатором, який вираховує, не вираховує, а вислідковує, тобто моніторить ці коливання. І все одно в якийсь определе, ем, перепрошую, певний момент наступає таке, що напруга вирівнюється. Тобто вона йде рівно. Ну, Звісно, потім вона знову почне скакати, але сам ось цей момент він все одно колись наступить. І в той момент, коли він наступає, це потім на моніторі я вам покажу, там значення змінюються. Якщо два рази значення одні ті самі вольтажі повторюються, наприклад, 14,4 і ще раз 14,4, бачите, зараз скаче і зато вона зарядку дає. Так от про що я кажу, в той момент, коли воно вирівнюється, вона вмикає розрядку. Таким чином підзарядили певний проміжок часу і віддали розрядку. Е, можливо, хтось помітив, було 14,4, пішла розрядка, знову 11,9, грубо кажучи, 12. Заряджений акумулятор в е, нормальному стані під е, зарядкою, скажімо так, повинен мати здається, 14,4. Але якщо банка замикає, то він, звісно, стільки мати не буде. І банка в нас кипить. Тут на акумуляторі одна. Але річ не про те. Е, е, значить, е, Що ще розказати по цій схемі? Складається, окрім того, що вона з Arduino вольтметра реле 5-вольтового, DC-DC, який тримає і напругу, і струм, і DC-DC, який тримає живлення на Arduino. Живлення Arduino 5 вольт, живлення реле 5 вольт. Для реле в нас встановлений транзистор, яким Arduino керує цим реле, так як е, релюшка, скажімо так, має свій струм е, на котушку, е, тому керується вона транзистором. От у нас пішов вхід мінус на транзистор. Ну, грубо кажучи, транзистор це наша кнопка, яку вмикає Arduino. Так от кнопка ця йде через мінус. От, І виходить вихід із транзистора, вхід і керуючий на Ардуїні цифровим вхідом. Цифровий це нулі одиниці, аналоговий це від 0 до 5 вольт. Е, так от, в нас є аналоговий вхід, яким е, вона щитує коливання ось ці по часу, і є керуючий вихід цифровий, яким вона вмикає реле. Реле у нас підключено таким чином. Я намагався попередній раз намалювати схему, намалював я її неправильно. От е, Зараз я поясню чому. Е, реле. Давайте зробимо ось такий корпус. От. Хтось зрозуміє, скоріш за все, реле в нас має 5 контактів. От Раз, два, три, чотири і п'ять. Е, от Ось цих два контакти це плюс живлення і мінус живлення. Тобто, щоб вімкнути реле. Реле зроблено таким чином, що е, є вхід, є два виходи. Зазвичай в нормальному стані один вхід е, вхід якийсь із виходів замкнуті. А коли реле спрацьовує, то ось цей один вхід розмикається, а замикається з іншим. Так от, як зібрана ця схема? В нормальному часі, коли реле вимкнуто, замкнутий е, блок живлення із акумулятором через DC-DC. Коротше кажучи, йде зарядка через DC-DC. DC-DC даний виставлений на струм 800 мА для зарядки і напругу 14,7. Е, і поки ось ця зарядка коливання йде, тобто зарядка йде від блока живлень до того моменту, поки коливання не перестануть. В той момент, коли коливання пропадають на проміжок часу, то більш-менш вирівнюється, е, спрацьовує ардуїна, вона дає сигнал на транзистор, а транзистор вмикає наше реле. І реле перемикає Тут я не в ту сторону намалював, те, що я вам казав, і воно перемикає з блоку живлення на розрядку лампочки. Тобто ось у нас лампочка стоїть на корпус, от наш акумулятор. І з акумулятора зарядка, розрядка, зарядка, розрядка. Тобто одна пара в спокійному часі, коли реле не спрацьовує, воно йде зарядка, і коли реле спрацьовує, йде розрядка. От. Загальний мінус керується лише плюсом. Вольтметр фіксує напругу на акумуляторі. Е, от. Ще один цікавий нюанс. Е, виставляється час розрядки, в даному випадку стоїть час розрядки 1,8 секунди. Е, тобто ось ця лампочка світиться майже 2 секунди, 1,8. Можна виставити більше, можна виставити менше, це все прописується. Е, час зарядки запитаєте, ви час зарядки він не контрольований. Він заряджається до тієї пори, поки наступить ось цей момент вирівнювання напруги. Е, але так як в нас відбувається замикання з банками. Бачите, ця кипить, навіть звідси видно, що ось тут пар такий. Е, це скотч, щоб пробки не постріляли, і стоїть воно в воді, так як банка гріється для відведення температури. Так от, друзі, як бачите, зараз 11,7. От Розрядка, зарядка. Може на даний момент банка замкнута. Тобто акумулятор працює на 5 банках. Але наступає в якийсь час такий момент, коли вона починає знову працювати. Вона повертається в строй свій. Е, і в цей момент Arduino також по цьому скачкові фіксує. І тоді вона вмикає додатковий таймер, який ще додатково 30 секунд, незалежно від того, чи будуть скачки, чи буде рівно, 30 секунд вона буде тримати зарядку, тобто цих 800 мА на акумулятор, для того, щоб банка набрала, скажімо так, грубо кажучи, енергії. І в мене є така теорія, щоб активна маса назад до пластин, ну не пластин, а поверхні ячейки, скажімо так, приєдналась. Ось. Е, тому 30 секунд вона тримає зарядку, а тоді після 30 секунд знову включається ось цей цикл. Тобто 30 секунд ми протримали, якщо воно далі скаче, то воно і далі заряджає там 35-36 до тої пори, поки знову не наступить цей момент. Наступив цей момент, вона знову дає розрядку, знову зарядку. Е, якщо падає до 11,7, то вже так і буде, воно знову на цих низах буде. Якщо ж лишається 14,4, то далі продовжується цей цикл по скачках. Плюс е, другий ап прописаний в Arduino, саме так його назвали. Тобто підвищення напруги. Якщо більше 13 вольт, то на 2 секунди більше заряджати. Ви мені скажете, що я пояснив, що часу зарядки немає, бо воно по скачках. Так, воно немає, але це буде виглядати так, що ось відбувалася зарядка, пройшли скачки, пішло вирівнювання, і так як 13 е, вольт, то ще плюс 2 секунди після того, незалежно від того, чи почнуться скачки, чи буде рівно, воно буде ще заряджати. І лише після цих додаткових 2 секунд вимкне розрядку. Таким чином працює ось ця схемка. Е, поки що вона працює, ніби навіть е, нормально працює. Тобто, як бачите, буває появляється, буває ні. Це вже проблема акумулятора. Акумулятор переплюсований, тобто експериментальний, скажімо так, е, зразок. Ну і Зараз я вам покажу ще, як на комп'ютері відображаються дані про напругу. Дані про напругу. Сподіваюсь, вам буде видно. На даний момент е, у нас іде стрічка, вниз вона йде. Як бачите, ап. І на вольтметрові, зараз хоп, я поверну. 14,5, 14,4. В цей момент вмикається додатковий таймер, за який я вам розказував, після чого 30 секунд, незалежно від того, яка там скачки будуть чи не будуть, буде йти зарядка. Так от, в нас написало ап і значення напруги 528-524. Це в умовних одиницях для Ардуїни. 30 секунд вона його буде тримати до тієї пори, поки не вимкнеться таймер, і після того знову буде чекати по скачка. Так от, в нас іде рядок. Бачите, вона тримає ап. Е, е, Вона дивиться по цьому значенню. Значення, звісно, змінюється, так як напруга скаче. Бачите, 522, 525 і далі будуть різні значення. 521, там, наприклад. От, е, Після того, як цей ап пропаде, вона знову буде чекати того моменту, коли з'явиться два однакових значення. Тобто, якщо 525, а ще раз 525, тоді вона вмикає розрядку. Зараз ми можемо просто помічати, як йде в нас стрічка. 524, е, далі 526, останнє значення. 520. Тобто напруга скаче вверх-вниз 519. От Чекаємо того моменту, коли воно повториться. 521. О, 521, 521. Клац, у нас вімкнулася розрядка. І напруга залишається, до речі, якщо подивитися зараз, бачите, 14,4. Тобто в нас запрацювала. Так, в нас запрацювала банка. І на акумуляторі зараз з струмом зарядки 14,4. Е, ну, Таким чином цікаво працює схема. От. Якщо ж, е, І плюс тих 2 секунди, з яких я вам розказував, тобто е, трошечки затримка робиться. Таким чином, друзі. Така схемка. сподіваюся, я вам щось корисне розказав. Е, якщо хтось знає, як можна відновити цей акумулятор, прифіксований, в якого замикають банки час від часу, пишіть в коментарі. Буду дуже радий поспілкуватися з людьми, які щось знають. І окрім цього, також буду радий, якщо ви задасте якісь запитання. Те, що знаємо, відповімо, звісно. От, Тому е, не соромтеся, пишіть, е, щось трошки знаю я, щось знаєте також ви те, чого я не знаю. Ну і разом будемо якось на ваші прохання, на ваші пропозиції або поради знімати відео, так як е, самим цікаво і вам цікаво, я сподіваюся. Тому, друзі, на цьому в мене все. Сподіваюсь, корисно вам це все було. Е, якщо що, запитуйте, як я казав, е, в коментарі. Ну і на цьому все. З вами був Тарас, друзі. До нових зустрічей. Бувайте!